Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue bakalan eh, mereview salah satu game di sini. Teman-teman bisa request gue mau mereview game apa dia pilihannya guys buat kalian yang mau request boleh gue bakalan review salah satu game yang ada di sini silahkan tinggalkan di kolom komentar gue bakalan memvoting pilihan terbanyak itu yang bakalan gue review duluan